هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الإخوة والأخوات جمع pengajian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. tidak ada henti-hentinya kita mengajak untuk diri kami dan kepada al-ikhwal akhwat untuk selalu membasahi lisan kita untuk selalu selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karena kita harus sadar diri Ya, kita harus sadari diri kita bahwasanya segala kenikmatan yang ada pada diri kita itu seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya kita tidak takabur terhadap apa yang telah kita usahakan. Terhadap kepintaran kita untuk mencari harta. Ya kita harus sadari bahwasanya segala apa yang kita rasakan dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu seluruhnya apa? berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kesadaran ini itu harus mengantarkan kepada kita untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Agar kita selalu menggunakan segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Iya. Itu dalam rangka kita gunakan kenikmatan tersebut dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang kita manusia itu dicipta untuk apa? Iya, untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali ya mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah. Iya. Makna liya'budun kata para ulama li'amurahum liibadati. Iya. Mereka diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah rahimani wa rahmakumullah, ya, apa yang akan kita sampaikan berupa keutamaan terhadap agama kita agama Islam ini itu tidak lain adalah ya nasihat untuk diri kami dan kepada al-ikhwal akhwat untuk iya mengenal agama mereka atau agama kita supaya kita ini iya merasa bangga berada di atas agama yang benar ini agama Islam sebelum dari itu iya kita yang namanya manusia pasti kelak akan merasakan apa yang namanya kematian. Siapapun dia, pasti akan meninggal. Pasti akan, iya, dia merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Kullu nafsin da'ikatul maut. Sesungguhnya, setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wahai manusia, hanya saja pahala kalian kelak itu akan disempurnakan pada hari kiamat. Paman zuhziha anin nar. Siapa yang mereka ya, diselamatkan dari api neraka wa udkhilal jannah faqad faz dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah maka sungguh dia telah beruntung. Sungguh dia telah beruntung. Iya. Ketika apa? Dia meninggal dan setelah meninggalnya kelak dia termasuk orang yang dibebaskan dari siksa neraka Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah faqad faz. Mereka lah orang yang beruntung. Dan semua kita masih berada di dunia ini Amal hayatud dunya illa mataul gurur. Dan kehidupan dunia itu tidaklah melainkan kesenangan yang menipu. Maka di dalam kehidupan kita ini iya. Jangan sampai setelah meninggalnya kita nanti kita termasuk orang yang merugi. Kita termasuk orang yang merugi atau kita termasuk orang yang kata Allah Subhanahu wa taala hatta idza jaa ahaduhumul maut Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Iya. Kata orang-orang yang kelak menyesal setelah kematiannya sampai kata Allah Subhanahu wa taala sampai kematian mendatangi salah seorang di antara mereka. Apa kata mereka? Rji'un. Ya. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. La'alli supaya aku ini amal saliha bisa beramal salih fi ma tarak. sebagai Sebagaimana apa yang telah aku tinggalkan di dunia. Dia berangan-angan untuk beramal salih. Ya, Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini. Maka, ya Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita. Nikmat kehidupan. Ya, nikmat kehidupan. Maka pergunakanlah nikmat kehidupan ini. Ya. Supaya kita memiliki bekal yang akan kita bawa setelah meninggalnya kita. Yang akan kita bawa setelah meninggalnya kita kelak. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengatakan apa? Rabbirji'un wahai Rabbku. Kembalikanlah aku. Ayo. Maka tidak ada jalan keselamatan. Tidak ada jalan supaya kita tidak menyesal kelak setelah meninggalnya kita kecuali jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah kepada kita untuk berada di atas agama yang benar ini yaitu agama Islam. Iya. Kenikmatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita termasuk orang yang berada di atas agama yang benar ini, agama Islam. Iya. Agama Islam. Maka iya, melalui kesempatan ini kita akan menyebutkan satu dua iya keutamaan agama kita. Agar kita iya memiliki ilmu ternyata agama kita ini memiliki keutamaan yang sangat besar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala telah melampangkan dada kita iya untuk berada di atas agama ini Sebelumnya kita lihat dulu apa pengertian agama Islam. Iya. Pengertian agama Islam itu ada dua, ada yang makna secara umum, ada makna secara khusus. Iya. Agama Islam itu memiliki dua pengertian, ada yang kembali makna secara umum dan ada yang kembali makna secara khusus. Mana secara umumnya? Dialah agama yang dengannya para rasul iya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka kepada setiap umat iya itulah agama Islam agama seluruh para nabi dan para rasul adalah agama Islam tanpa terkecuali mereka semua berada di atas agama Islam yang di mana pokok agama ini apa mengajak manusia untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi lawan dari tauhid yaitu at-tagut atau kesyirikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasul an apa lanjutan ayatnya wajatani but tagut Betul-betul sungguh kami telah mengutus pada, pada setiap umat yaitu seorang rasul apa yang mereka serukan. Ani Anibudullah wajah tadi butagut sembahlah Allah subhanahu wa taala saja. Iya dan jauhilah kalian at-tagut. Iya. Dan inilah juga yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dari pengertian al-Islam adalah memiliki tiga makna yaitu al-istislamu lillahi bil tauhid wal inqiyadu lahu bil ta'ah wal bara'atu lahu minasyirki wa ahli. Ya, ini pengertian Islam secara umum. Apa itu Islam? Dialah al-istislam, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi segala perbuatan kita, perbuatan manusia, perbuatan hamba, ya, kita serahkan seluruhnya hanya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Apapun itu, dari segala perbuatan kita. Ya, yang tentunya yang dia adalah bernilai ibadah harus diserahkan kepada Allah. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Apakah ya salatnya kita Puasanya kita, zakatnya kita, doanya kita, sembelihannya kita seluruhnya. Ya, seluruhnya untuk Allah. Kul katakanlah inna salati apa lanjutan ayatnya? Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Islam secara umum. Ayat. Yang pertama apa? Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Dan tidak cukup dari itu saja. Iya. Selanjutnya wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kita harus tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Iya. Dengan melakukan ketaatan, apakah ketaatan? Melakukan perintah atau ketaatan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan makna yang ketiga adalah wal bara'ah dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, ini makna Islam. Berlepas diri dari apa? Ya, kesyirikan, lawan dari tauhid dan pelakunya. Ya. Kemudian makna secara khususnya Islam itulah agama iya, yang dengannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Agama yang dengannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang datang dengannya. Setelah terutusnya Nabi kita maka iya apa yang sebelum terutusnya beliau itulah telah terhapus syariatnya telah terhapus syariatnya ya. maka kata Nabi kita ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah kata Nabi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu bi Muhammadin walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar ya demi jiwa Nabi Muhammad yang berada di tangannya demi Allah tidaklah seorang dari umat ini dia mendengar apakah dari kalangan Yahudi dan Nasara dia mendengar bahwasannya Nabi kita telah terutus kemudian dia meninggal dan dia tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali dia adalah penduduk neraka ya. kecuali dia adalah penduduk neraka dan juga menunjukkan bahwasanya oh, iya, agama sebelum agama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu SAW datang dengannya iya, itu telah terhapus adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala Inna ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaikahum sharul bariyah sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapa mereka ahlul kitab? Orang Yahudi dan orang Nasara. Orang Yahudi dan orang Nasara. Iya. Yang dengannya juga mereka iya. Ada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala diutus kepada mereka. Tapi mereka iya, telah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang kafir tak kala mereka tidak beriman kepada agama yang telah dibawa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina kafaru. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Iya, wal musyrikin dan orang-orang musyrik fi nari jahannam. Tempat kembali adalah neraka jahannam. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka jahannam. Ulaikahum syarrul bariyah. Dan merekalah orang-orang yang seburuk-buruk makhluk. Ya. Ini pengertian Islam. Ada maknanya secara umum, ada maknanya secara khusus. Apa tadi makna secara umum? Itulah agama yang ya, para nabi dan para rasul berada di atasnya. Seluruhnya berada di atas Islam. Cuma syariat-syariat mereka berbeda-beda. Ya. Dan makna secara khusus, tak kala diperintahkan masuk ke dalam Islam, Islam, Itulah agama yang dengannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Ya, agama kita. Agama Islam. Kita bukan yang pertama dari keutamaan agama kita ini. Agama yang dengannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengutusnya. Yang pertama dan lebih utama bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Iya, agama yang sempurna. Yang tidak butuh lagi penambahan dan pengurangan. Inilah agama kita. Kotaman yang sangat besar. Yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita manusia. bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Tidak butuh penambahan. Tidak butuh pengurangan. Ya. Maka setelah turunnya ayat ini, iya, setelah turunnya ayat ini, afan ya. Afan. Ya belum disebutkan ayatnya. Ya. Di antara dalilnya yang menyebutkan bahwasanya agama kita di dunia adalah agama yang sempurna adalah firman Allah ya, dalam surah apa? Ha? Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. Ya. Ini kita meroja ya. Kita meroja ya, pelajaran-pelajaran yang mungkin ini adalah pelajaran yang telah pernah kita pelajari. Tidak mengapa. Ya, kita mengulang-ulang agar tumbuh semangat. Ya, tumbuh ya, gairah yang baru untuk ya, berbangga terhadap agama kita. Untuk selalu ya, merasa kekurangan terhadap ilmu yang kita miliki terhadap agama kita ini. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah." Kata Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, saya telah sempurnakan lakum untuk kalian dinakum agama kalian. Watmamtu alaikum dan telah aku cukupkan eh, alaikum atas kalian nikmati nikmatku. Waraditu kata Allah waraditu dan telah aku ridai lakum untuk kalian al-Islam dina. Iya. Untuk kalian Islam itu adalah sebagai agama. Inilah ayat yang menunjukkan bahwasanya agama kita itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Iya. Agama yang sempurna. Bahkan kata seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab, ya, terhadap ayat ini, kata dia, "Law anna alaina nazalat hadhil ayah." Iya. Andaikan ayat ini turun kepada kami, ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum watmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina lattakhadna dzalikal yauma ida maka kami akan mengambil iya hari turunnya ayat itu sebagai hari raya ya. orang-orang Yahudi ya. Subhanallah maka setelah turunnya ayat ini iya karena agama ini adalah agama yang telah sempurna setelah turunnya ayat tersebut pada hari Arafah ya pada ya haji perpisahan yang dilakukan oleh Rasulullah Hajjatul Wada ya setelah itu umur nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setelahnya ya tidak lama beliau setelahnya meninggal ya karena apa ya agama ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimani wa rahmakumullah Agama kita agama Islam adalah agama yang sempurna. Maka ini menunjukkan bantahan kepada mereka yang mereka ya, menganggap atau menambah perkara-perkara yang asalnya tidak pernah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya. Ini bantahan kepada mereka. Agama ini tersempurna, tidak usah menambah-nambah. Ya, tidak usah menyandarkan sesuatu yang memang asalnya tidak ada di dalam agama. Dan juga siapa memang yang mereka menyangka ya, atau mengadakan perkara baru di dalam agama ini. Kemudian dia menyangkanya itu adalah perkara yang baik. Apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala? Maka dia telah menuduh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah Iya. Mengkhianati di dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Pakad za'ama iya. Sungguh dia telah iya, menuduh Nabi kita telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah agama karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini telah Kata Allah, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah sempurna. Telah telah sempurna. Ya. Dan ini juga ya, ayat ini ya, selain membantah mereka yang menyangka ada perkara baru yang baik dan ini juga membantah bagi mereka yang iya menyangka agama Islam itu tidak cocok iya untuk umat-umat iya zaman sekarang dan hanya cocok iya pada zaman nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ini adalah agama yang sempurna agama yang sempurna cocok pada setiap iya waktu setiap tempat setiap negara iya maka jemaah rahimani wa rahmatullah ini nikmat yang terbesar. Iya. Menunjukkan bahwasanya agama kita agama Islam adalah agama yang memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan. Watmamtu alaikum nikmati dan telah kucukupkan kata Allah atas kalian nikmatku. Iya. Dan ini menunjukkan bahwasanya nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba apa? Nikmat keislaman. Nikmat keislaman yang seharusnya kita harus bersyukur terhadap terhadap nikmat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, mewanti-wanti kita agar jangan sampai kita mati ya kecuali berada di atas Islam wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian berada di atas Islam. Iya. Maka nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba inilah nikmat keislaman. Nikmat keislaman. Jadi ini yang pertama keutamaan iya, Islam. Bahwasanya agama kita adalah agama yang sempurna. Ya, tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Ya. Tinggal kita seorang hamba harus belajar, banyak-banyak belajar terhadap agama kita ini. Ya, supaya kita termasuk orang yang betul-betul berada di atas ibadah ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya, yang sesuai dengan ya, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian keutamaan yang kedua ya, dari keutamaan Islam, bahasanya agama kita, agama Islam yang disembah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun, ya. Agama-agama yang lainnya yang mereka sembah eh, siapa adalah makhluk eh, yang mereka juga butuh eh, sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita umat Islam sesembahan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, eh, pencipta langit dan bumi, pencipta surga dan neraka. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesembahan-sesembahan yang lainnya ya itu hakikatnya itu tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat kecuali ya karena pikiran perkara mereka adalah ya telah teracuni dengan syubhat-syubhat sehingga mereka menyangka ya apa yang mereka sembah bisa memberikan mudarat dan manfaat. Yang sebetulnya hakikatnya itu tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Ya. Dan ini juga ya, yang mengantarkan ya, sangkaan bahwasanya ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat selain Allah. Inilah yang banyak-banyak mengantarkan masyarakat kita beribadah kepada selain Allah. Ya. Yeah yang banyak membuat seseorang jatuh kepada kesyirikan adalah sangkaan ini bahwasanya di sana ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebutkan ayatnya dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kaidah yang kedua kitab Al-Qaidul Arba. Wa yabudu min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum apa lanjutan ayatnya ah wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah iya perhatikan ayatnya wa yaquluna dan mereka beribadah min dunillah dari selain Allah siapapun dia apakah iya sebelumnya dia beragama Islam kemudian dia terkena syubhat sehingga dia beribadah kepada selain Allah atau memang dia berada di dalam ya agama selain agama Islam yang dia menyembah selain Allah. Wa ya'buduna dan mereka beribadah min dunillah dari selain Allah. Iya. Apa kata Allah? Mala yadurru ma yanfa'uhum. Yang sebetulnya itu tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna dan mereka mengatakan haula mereka inilah syafa'una indallah pemberi syafaat-syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi mereka beribadah mencari yang namanya asy-syafa'ah. Yang namanya syafa'ah pertolongan itulah iya adalah permintaan atau mencari sesuatu iya untuk kebaikan iya mencari sesuatu yang baik untuk diri mereka apakah sesuatu itu adalah hal yang mendatangkan manfaat atau hal yang mendatangkan mudarat. Ya, kita lihat di masyarakat kita. Kenapa ada orang yang mereka menyembelih untuk penghuni gunung, penghuni sungai, ya, atau ya, penghuni lautan, penghuni pohon. Kenapa? Apa yang mereka cari? Hah? Ya, Karena di sana ada keyakinan yang menurut sangkaan mereka itu bisa mendatangkan manfaat bagi mereka. Iya. Orang yang iya, punya sawah misalkan atau orang yang menyembelih. Iya. Kalau di Topoyo sana, ya Topoyo, <laughs> kita cerita Topoyo ini. Ya di sana ada kampung yang di sekeliling mereka pekerjaannya eh, penduduk kampung itu ya berkebun. Jadi setiap tahun mereka tahun, ya, tahun, tahun untuk apa? Ya, tahun untuk kejelekan. Beli tumbal, kambing, ya, beli kambing. Ya. Yang mereka menyangka kalau tidak dilakukan itu, ya mungkin dapat sangkan mereka akan mendapatkan mudarat ya, gagal panen. Ya, panen mereka tidak akan berhasil. Ada sebuah ikhwah yang kenal dakwah, seorang ikhwah kenal dakwah, alhamdulillah. Ya, setelah kenal dakwah, dia tidak mau lagi ya, ikut membayar. Ikut membayar karena ada memang tukang tagihnya. Ya, tukang tagihnya tidak mau sampai dia katakan kepada istrinya kalau kau serahkan uang ini kita pisah. Ya, Alhasil orang-orang tadi melihatnya, ya tidak menyerahkan. Ya, ternyata ya, ber, ya, berulang beberapa kali tidak mau diserahkan uang. Ternyata tidak ada. Ya, ikhwah ini tidak tidak apa-apa. Maka mereka ikut-ikutan tidak ya, tidak melakukan atau tidak menyerahkan tumbal lagi. Ya. Jadi ini sangkaan sangkaan mereka yang bisa mengantarkan kepada kepada kesyirikan. Ya. Mereka menyangka apa tadi? Selain Allah, ya, itu bisa mendatangkan mudarat dan manfaat. Sangkaan. Ya. Maka kata Allah, budun. mereka beribadah. Mala yadurruh, mala yanfa'uhum. Terhadap sesuatu apa yang sebetulnya tidak memberikan mudarat dan manfaat. Dan mereka mengatakan, haulah mereka inilah pemberi syafaat kami. Di sisi Allah. Maksudnya Apa? mereka inilah yang akan memudahkan atau mendagangkan kebaikan kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menolak mudarat dan menolak mudarat. Ya. Maka agama kita agama Islam sangat-sangat jauh terhadap ya sangkaan seperti ini. Karena ya kita yang beragama Islam sesembahan kita adalah sesembahan yang satu yang dimana segala ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka apapun jenisnya dari ibadah kita kita harus serahkan kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh diserahkan kepada kepada selain Allah Inilah keutamaan agama kita. Keutamaan agama kita yang terkadang manusia masih ya, masih terjatuh ya, dari keyakinan-keyakinan yang ternyata jauh dari agama Islam. Karena agama selain Islam, ya, peribadahan mereka ada peribadahan yang bermacam-macam peribadahan yang bermacam-macam. Ya. Maka di zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau diutus kepada manusia yang bermacam-macam peribadahannya. Ada yang menyembah para malaikat, ada yang menyembah ya para nabi atau orang saleh dan ada yang menyembah ya, bebatuan, pepohonan, bermacam-macam peribadahannya mereka. Bermacam-macam peribadahannya mereka. Maka ini juga menunjukkan sebagaimana yang juga yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan ya dalam syarahnya Al-Qaidul Arba' ya agama selain agama Islam ya keyakinan mereka adalah keyakinan yang tidak di atas satu kesatuan Karena sembahan-sembahan mereka berbeda-beda. Adapun agama kita, agama Islam, iya, sembahan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Tidak tidak kepada kepada selainnya. Maka jemaah rahimani wa rahmakumullah, seharusnya kita seorang manusia merasa bangga ya, berada di atas agama Islam ini karena sembahan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita segala kenikmatan ya, segala segala kenikmatan yang mewajibkan kepada kita hanya beribadah kepadanya yang mewajibkan bagi kita untuk beribadah hanya kepadanya ini keutamaan yang kedua keutamaan yang ketiga ya mungkin ini keutamaan yang terakhir yang kita sebutkan bahwasanya agama Islam itulah agama yang ya, pemeluknya berat, berjalan di atas cahaya berjalan di atas petunjuk yang benar adapun selain agama kita ini ya, mereka berjalan di atas kegelapan berjalan di atas iya, kesesatan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala iya, telah menurunkan kepada kita petunjuk berupa apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya ini adalah cahaya yang akan iya, memberikan atau akan menunjukkan kepada kita jalan yang ya, bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah Islam ya memiliki petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kepada mereka yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata Rasulullah tak kala kita berpegang teguh kepada dua perkara ini ya, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya ya. taktu fikum afan minum dulu Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima." Kitabullah ya, wa sunnata rasulih. Saya meninggalkan kepada kalian kata Rasulullah dua perkara. Tak kala kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu kitabullah dan sunnah rasulnya? Ya, inilah keutamaan agama kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk cahaya untuk kita supaya kita berjalan di atasnya. Maka sangat mengherankan ketika ada seorang mengaku Islam tapi dia tidak mau berjalan di atas ya, petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai jam berapa ini? Hah? Bisa lanjut setelah dan? Dua menit lagi. Iya. Jamarahimana warahmatullah. Ya. Jadi, iya. Agama kita, agama Islam, iya. Kita berjalan di atas cahaya. Yang dengannya kita akan Iya. Membedakan yang namanya kebatilan dan kebenaran. Kita akan membedakan dengannya apa yang menuntut atau menuntun kita agar kita bisa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang namanya petunjuk dari Al-Qur'an dan Rasulullah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu iya seperti siang iya takalah, iya atau kata Rasulullah taraktukum alal bayda lailuha kana hariha la yazigu anha ba'di illa halik saya meninggalkan kepada kalian alal bayda di atas cahaya lailuha kana hariha yang malamnya seperti siangnya iya sangat terang menderang. Tidak ada yang menyimpan darinya dari agama Islam kecuali mereka akan mereka akan binasa. Mereka akan binasa. Ya, ada mungkin dulu. Kita lanjutkan sedikit. Ah, lanjut. Ayo. Alaikum warahmatullahi yang Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini tiga keutamaan yang kita sebutkan terhadap keutamaan Islam. Yang pertama apa tadi? Ya, bahwasanya agama kita adalah agama yang sempurna. Ya, ini adalah keutamaan yang sangat besar. Yang kedua apa? Ah, ya agama Islam sembahannya adalah sembahan yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya, iya, Apa yang mereka sembah itulah yang hakikatnya tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat dan sembah sembah mereka berbeda-beda. Dan yang ketiga apa? Agama Islam, iya. Pemeluknya berjalan di atas apa? Cahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita apa? Iya, Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Iya, sebagai penutup, iya, agama kita, agama Islam adalah agama yang lurus. Agama yang lurus. Tapi, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata di dalam agama ini telah ditetapkan di sana ada penyimpangan-penyimpangan. Di sana ada penyimpangan-penyimpangan. Maka ini menunjukkan kepada kita, iya, harus kita benar-benar mempelajari agama ini. Agama Islam. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Iya. Bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u. Maka ikutilah kalian maka ikutilah kalian Islam ini. Islam itulah jalan yang lurus. Maka kita diperintah untuk mengikutinya. Tapi kata Allah, wala tattabi'us usbul Jangan kalian mengikuti jalan-jalan fatafarraqu bikum an sabili. Yang akan iya, mencerai-beraikan kalian dari jalan yang lurus ini tadi. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Ya, perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala tentang menggambarkan ayat ini. Rasulullah menggambarkan ayat ini. Hatta lana Rasulullah SAW khattan. Faqala hada sabilullah. Ya. Rasulullah pernah menggaris satu garis yang lurus. Kemudian mengatakan inilah jalan jalan Allah. Tsumma khattan khututan anyamini wan shimal. Kemudian Rasulullah ia menggaris banyak garis sebelah kiri dan sebelah kanannya. Kemudian kata dia, ya hadis subul ala kulli sabilin min syaitan. Yada'u ilaih. Inilah jalan-jalan yang pada setiap jalan ini ada syaitan yang mengajak kepadanya. Ya, ternyata di dalam Islam ada ya, garis lurus. Itulah Islam yang Iya, tidak ada kebengkokan dan berada iya, masih sesuai dengan apa yang Allah iya, inginkan dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di sampingnya ada banyak jalan. Ada banyak jalan. Iya. Ada banyak jalan. Iya. Kemudian jalan ini jalan ini iya disimpulkan bahwasanya jalan ini yang bisa mengantarkan seseorang bisa melenceng ke jalan-jalan yang selain jalan garis lurus tadi ada dua iya yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat penyakit syubhat dan penyakit syahwat dan penyakit syubhat ini adalah kerancauan di dalam berpikir dan ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Tak kala iya. Tak kala seseorang terjangkit virus syubhat lebih parah dari virus corona. Iya. Kenapa? Karena tak kala seseorang terjangkit penyakit syubhat dia akan menganggap dirinya adalah berada di atas kebenaran. Iya berada di atas kebenaran sehingga ya orang ini ya berada di mana? Ya jalan-jalan yang banyak di digambarkan atau digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyakit syubhat. Contohnya apa? Ya. Contohnya ya ucapan seseorang mengatakan Allah di mana? di mana-mana. Banyak tidak orang mengatakan seperti ini? Hah? Banyak. Apakah mereka merasa benar? Merasa benar. Iya. Sedangkan keyakinan yang benarnya di mana? Allah Subhanahu wa taala berada di atas di atas langit, di atas arsy. Ar-Rahman lal arsy Ar-Rahman berada di atas iya, beristiwa di atas arsy. Ini contohnya. Seseorang terkena penyakit syubhat. Mereka menganggap menganggap dirinya berada di atas ben, eh, kebenaran. Penyakit yang kedua yang bisa mengantarkan kepada seseorang jalan-jalan ya. Selain jalan garis lurus yang telah digambarkan oleh Rasulullah adalah penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Iya. Memperturukkan hak melakukan dosa-dosa. Iya. -dosa. Inilah dua penyakit yang ya menggerogoti seorang hamba sehingga dia jauh dari jalar yang telah digambarkan oleh Rasulullah. Maka siapa yang dia ingin ya, berada di atas keselamatan yang benar, maka obati diri kita dari penyakit syubhat dan penyakit syahwat dan tentunya harus kita lalui dengan belajar yang benar, mengambil ilmu dari guru yang benar. Ya. Kenapa harus mengambil guru dari ya, dari orang yang benar? Ya. Beratas dia, berada di atas pemahaman kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Karena datangnya syubhat dari mana? Dari ya, guru-guru yang tidak benar. Ya. Datangnya syubhat. Ya. Maka jangan ambil slogan, ambil baiknya, buang buruknya. Ya. Itu tidak tidak benar. Ya. Dan orang yang mengatakan seperti ini, itulah orang yang terkena syubhat. Ya. Orang yang terkena syubhat, ambil baiknya, buang buang buruknya. Ya. Dan bahayanya jamaah rahimani wa tak kalah seorang hamba sudah berada di garis yang menyimpan tadi ini, Ya, sudah melenceng dari garis yang lurus yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahayanya apa? Mereka akan berbangga di atas kebatilan. Ya. Mereka akan berbangga di atas kebatilan. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu minal musyrikin." Minal ladina farraqu dinahum makanu syia'a. Kullu hizbin apa lanjutannya? Bima ladaihim parihun. Iya. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang mereka termasuk orang-orang yang telah memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan. Dan setiap golongan itu berbangga di atas apa yang mereka berada di atasnya. Berbangga mereka. Padahal berbangga di atas kebatilan berbangga di atas kebatilan inilah iya akibat seseorang ketika dia telah menyimpang iya. telah menyimpang dia akan berbangga di atas iya kebatilan karena apa iya karena dia terkena penyakit yang dua tadi ini dan penyakit yang paling berat apa syubhat penyakit syubhat. Maka keduanya tadi ini ya, supaya kita tidak termasuk dari firman Allah Subhanahu wa taala ini kita tidak berbangga dengan iya kebatilan sejatinya mereka apa? Iya. Berbangga terhadap sesuatu yang iya, batil dan mereka menganggapnya adalah sesuatu yang yang baik. Kita harus ya betul-betul belajar ya sehingga penyakit syubhat dan penyakit syahwat itu bisa terobati inilah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah sajadah ya waja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yakinun demikianlah kami kata Allah telah menjadikan mereka imam-imam yang memberikan iya yang mengajak manusia atau yang memberikan petunjuk kepada manusia di atas perkara kami ini tak kala apa mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kesabaran iya itulah senjata untuk melawan penyakit-penyakit syahwat kita keyakinan itulah senjata untuk melawan penyakit-penyakit syahwat yang keduanya itu terhasilkan dengan belajar yang benar sehingga dengan belajarnya kita akan iya terhasilkan ilmu yang benar sebagaimana tadi iya apa Allah berada di mana di mana-mana itu adalah syubhat tak kala kita belajar dengan ilmu yang benar iya kita akan bisa menepis syubhat ini ternyata iya ilmu itu adalah ilmu yang salah dan yang benarnya di mana Allah berada di atas arsh. Begitu pula dengan penyakit syahwat. Ya, penyakit syahwat akan tertepis dengan ya, ya akan terhasilkan atau ya ilmu bisa mengantarkan kepada kita dengan ya kepada kesabaran. Yang dengannya kita bisa bersabar di dalam apa? menjalankan perintah Allah, ya, menjauhi larangan Allah dan bersabar di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita yang kita rasakan itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Ya, inilah apa yang kami bisa sampaikan ya terhadap ya keutamaan Islam. Semoga apa yang kami sampaikan ini itu merupakan nasihat ya untuk kita ya dan untuk antum